It's far back to when I had none. Had to leave my past on lockdown. Now I move fast in a race car. Didn't have money, but I had love. Since I made used to the same ones. Still gang gang with my day ones. Used to be broke, nowhere to go. Yeah, but now we done paid once. Aprendiendo a amar con el mar en calma cuando miro atrás. Todo era un drama, el amor es corto, la historia larga. Siempre estaba ahí si la necesitaba. Que no siente balas, me medio cargada. No le hagas nada, págalo conmigo. Quiero que lo entiendas, esto no es tu culpa, pero